жантык жайгашкан монорельстин үстүнө арабаны жайгаштыралы арабага боелгон суюктугу бар тамчылаткыч бекитебиз бирдей убакытта тамчылагыдай тамчылаткычты жайгаштырабыз арабаны кое берели араба ылдый жүргөн соң тамчылардын ортосундагы аралыкты эсептейбиз тамчылар ортосундагы аралык көбөйдү демек арабанын ылдамдыгы тынымсыз өскөн араба бир калыпта ылдамдатылган кыймыл аткарды